promovem de la economía social y solidaria para evitar el reciclaje prematuro de la electrónica. Fomentamos la reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. para que la tecnología inclogui la perspectiva de y y sigui un element emancipador. visibilizamos la violencia medioambiental contra las mujeres indígenas. Fortalecemos las redes de mujeres que defienden los territorios y las comunidades de los impactos de la minería. We expose the hidden human costs behind the smartphones that the brands don't want us to see. Most of the workers in electronics production are women of childbearing age, so we talk about the effects of toxic exposure on the workers and on their children. The harm that they suffer, it's preventable, and that's what we have to fight for.